impian semakin Terlalu tercelah rutiara tujuan jangka paradigma suara zaman dari mana dannya bergema Igo halakan rada cari mencari dirinya ada di mana tergapai impian aku di mana punah harapan tora semakin aku bermimpi andainya impian aku dah capai hari ini akan aku tahan 500 juta abad lagi sampai masa ku hadiahkan pada mama nanti Impian semakin hilang rasa ungkit apa jadi informasi semalamnya semalaman biarkan ia tenggelam jasadku ya, perlu semadi tapi sudah dihakimi maafkan saja agar tak terlepas satu hari nanti pernah ku impi bintang dan langit jadi mejeku lusuh tak digendong mencari tercari harbiru kalimat motif apa yang kau hidang padaku yang itu aku arga si oh punya aku atau hantu

Kejahatan kamu kadang mengundang berang ku dengan pukulan gemar pikulan gendang Sulukan silakan supaya ditala benderang Kalau karang jiwa pena diukir bertanah sekarang Impian ku tiada bagai tenggelam timbul Insya Allah aku doakan agar makbul Supaya aku yakin catat-catat dari ku Anggap saja si celupa mulut mereka cabul Impian eh, semakin sadar bila